Xerson vilayətində Ukrayna silahlı qüvvələrinin hücuma hazırlaşan zirehli döyüş texnikalarından ibarət kolonnun görüntüləri yayılıb. Kolon Fransa istehsalı olan VAP və Britaniya istehsalı olan Haki zirehli döyüş maşınlarından ibarətdir.